إمام المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين آله وأصحابه الغر الميامين ومن تفاءل آثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين صاحب السعادة حامل لباب الطريقة التجارية وعميد الأسرة المالكية مولانا ووالدنا الشيخ ابي بكر محمد المنصور الخليفه العام للطريقه التجاريه حفظه الله ورعاه صاحب السعاده والدنا حامل كلمه الاسره المالكيه الحاج مالك ابي بكر صاحب السعاده والدنا الشيخ الحاج مالك مولى حفظه الله ورعاه صاحب السعادة والدنا الشيخ أبي بكر عبد العزيز وإخوانه الكرام حفظهم الله أجمعين أيها الحفظ الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bu ñu من yàlla ما ñu وان دمه ñi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moo waral daje bi di ziyaara di ndokkeel suñu baay suñu kilifa suñu wéylu nga xam ni moom la yàlla dogal tey suñu kaaraate nekk ci loxoom muy Mawlana Cheikh Abi Bakr Sy الخليفة العام للطائرات التجارية ñu ñaanal ko yàlla yàlla fuddal fanam te yàlla tëbb ko kattan ba mission bi nga xam ne mooy mission maanaam seen i xaajement yi radiyallahu anhu mu yóbbu fu mu ko bëgg a yeggale yàlla am na ko mën na ko yàlla ko defal yàlla sàmm ko aar ko ak rakkam yi topp ci ginnaaw bi suñuy wéyjur yàlla sàmm leen aar leen bàyyi leen suñu kanam yàlla ban ko ci ñoom mbokku jullit yi ci ndigal suñu bàyyi baax yi yàlla yàlla mu dem seen fan dañoo sàkk woon ci ñun ñu waxtaan ci woote jëm ci yàlla ak suñu maam si Alhaaj Malik radiyallahu anhu naka la ko dundee mbokku julli yi ku ne xam na ni woote jëm ci yàlla tedd nga la te moom la yàlla tàllale xeet ku mun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te moom la ko taarale sama borom yàlla subhanahu wa taala xilaafatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mi ngi ko jaamale ci jaam mu bàyyi gannaaw ko muy ummaam خلاف لين الباين من الدعوة إلى الله ومن نبي الله وقيام من شاء الله الكريم وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليهم شهيدا وكذلك نوني جعلناهم لا لدفن الخير سيدنا محمد أمة وسطا يدي خير ودي قلوب وتبين خير لتكون شهداء على الناس من ينكس كذلك ويكون الرسول عليه شهيدا أبسطنا موي أبما سوف يعلو حتى القرى كنتم خير أمة أخرجة للناس يا أمة محمد يا يا خير بكل خير لطف من خير خيري الدعوة إلى الله تأمرون بالمعروف تجدي بالماء وتنهون عن المنكر تجدي تنهون وتؤمنون بالله وتجدي بالمعروف kon képp koo xam ni meloo na melowaat melokaan yooyu dugg nga ci ñooñu yàlla mu yàlla ci yàlla boole mbokk jullit yi woote jëm ci yàlla du dara lu dul woote jëm ci diine bi nga xamante ni moom la yonent sallallahu alayhi wa te moom diine ji nga xam ni yàlla nanguwul diine ji dul moom sama borom yàlla wax ci alquran a'uudu billahi mina shaytaani rajim ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين كيف في تام الدين دين دين الاسلام فياكل من رجال يوم القيامه دغي بيرتس بولا الايمان ابو هريره رضي الله عنه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ينتمي والذي نفس محمد بيده إنك كي خمي بكر محمد جلوه منك لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار يلتقينا إلا شيئا الذي يصل بكر من سماء ينكش لقى نكتب وخم نيجي وسما قوته تبين لهم محمد أبيه ندور ولا نلا مسلم لما جاء يوم يوم لهم يوم القيامة سبحانه mbokku jullit woote ci yàlla mooy nga woote ci kennal ko def ko mu nekk kenn te li koy kennale mooy nga jaamu ko moom doo doo ko boole dara wa isbaati ma lahu min al asmaai wa sifaati rabbil saxiir melokaan yi yàlla leeroo te yelloo ko nga jox ko ko bañ ko ko bindee wa taala ila nabi shirk woote ci yàlla mooy nga woo jaamu yàlla yi bari bokkaale yàlla wala dem yàlla nan la lay delloo sa bopp fii mu ubbiyatihi ci moomeelu yàlla bi ñu génnal ko ci wa fi uluhiyatihi ci yàlla bi yàlla bi ñu weer ñu wéetal ko ci wa asmaa'ihi tur yàlla yi da nga xam yàlla kenn ko ko moom ñu wéetal ko ci wa sifaat yi ay melokaan ak tam ñu wéetal ko ci sama bopp yàlla nee na laqad ba'athna fi kulli ummatin yónni naa ci xeet bu nekk rasul aw ndaw ak benn la. ay abudullah ma karimullah jaam ci leen yàlla te wattu xew jaamu xew. am ko amul ci maam bi tamit du leen daal ñëpp lu ñuy jaamu pour yàlla kon ne nit la xew. xew du loo xam ne dañ ko tabax rek muy am statut bi ko jaamu déedéet nit ki nga xamante ni bii dañ ko teg place yàlla mu nangu kooku xew na déedéet yàlla koy daal ci sa mbokku jullit woote jëm ci yàlla mooy woote topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy woote moytu sos ci diine ji loo xam ni bokku ci mbokku julli di woote jëm ci yàlla beneen lu mag la am tiyaar bu bëri mooy yoon mucc yàlla ne wattaku minkum ummatan yad'una ila al-khayr na am aw xeet woo xam ni ci yéen dañoo jóg di woote jëm ci lu baax وينهون عن المنكر نيجال نيجال ور ويؤمنون بالله نيجال وأولئك يجدون هم المفلحون بغير يهود يا تشي على بوالي ما كنت لي أن مفلحون من فاز بخير الدنيا والآخرة وتجنب الشرورهما كي وقت كي تحت نبدا ما يجي نخمي يا الله ماينكو ممكن يتشاطن الجيل نكت àllaaxira li ñu jëm itam mu ngay def yàlla incha allah woon mbokk jullit yi yàlla neen wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila saalihan wa qaala innani min al muslimin ana kan moo gën a rafet wax ci ñi woote jëm ci yàlla waxtu ko gën a rafet amul wa amila saalihan ba nag mu jël bu baax waaye wa qaala innani min al muslimin ku war a jëm ci jullit yi laa bokk mbokk jullit yi wóor na jëm ci yàlla ni ko aaya bi ñu ubbee te mooy ku tudd ila sabile rabbika bi ci ma ci war mooy yow xasana da ko séddale ñetti xaar ñetti xaar yooyu dafay dem xasaba melokaan ki ñu wóor dem ci yàlla ñetti xeeti doomu aadama moo am ñu wax leen xëcc jëme leen ci yàlla ki ci dëkk mooy koo xam ne dafa tudd ci lu baax ki ko wóor di ko sàkku ci bëgg ko jiital ko ci lépp lu mu mën a am kooku buñ koy woo di ko xëcc ci jëme ko ci yàlla dañ koy woo bi hikma ci xam-xam kon loolu ñu ciy mooy bu jàng doo mën a nekk daara yi bu nga nekk daara yi moom ma faw nga jàng kooku daa yaakaar ni moo sa fi ndaw di daal kooku soxla mu dañ ko waa xam nga ngay dàggal sa moom dëgg daa nekk nii mu dem nekk sa leneen waaye nag du ca àddina yi na mu nekk da koo gënal daa jàpp ni muy dëgg dafa xam mooy al jaahil kooku bii mawizatil xasana dañ koy waa am mawiza mooy nga waa ko bi tarbiib la tarbiib nga xel ne doo ko màgg magal ko ñetteel nag yàlla incha allah musal mooy am njàpp yi koo xam ni gëmul yàlla gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daal li mu bëgg a daganal bakkanam ñor ko ko moom lay topp kooku nag bi ci jaani moo tax ni ma jaani moom kooku da ngay dàgga sa teg moom waaye nag bii la fi ahsan ci lu rafet mbokk loolu mooy woote jëm ci yàlla solo si nga ni daawa ila llahi dafa tënk ci di jiitu ci ndigalu kii fay moo tax ba مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه انتهك منهج الانبياء تفجأ نور يونتي صلوات الله ربي وسلامه عليه اجمعين mu jaaroon wala yàlla jaar boo ko mooy woote jëm ci yàlla dëddu àdduna woon ko gannaaw rëcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di woo mbindeef ya jàng fa kama sax yaakaar kullaha lana shari'i mawlana cheikh alhaji malik radiallahu taala anhu wa ardahu wa anna bihi amin jëm ci yàlla waaye nag da koo feddali muy ilaa sabili rabbi wooteel jëm ci sa yoon boobam moo tax moo laa cheikh Mouhamed Malick radiallahu anhu daf yoon nag bu boobam wan yàlla ba lu dul yàlla sax lu waaye am nga doy la waaye ñu ngi am doy leen sëkk bu fekkoon ne bii àdduna moo ko taxaw a jóg wallahi kenn du am place ci kaw suuf ci xëccoo mu ci àdduna waaye ñoom li ko ñoom yi ci yàlla subhanahu wa taala mu xiinu tàggatal ñu sori ñu lépp loo xam ne dafay dëppoo ak sàngat yàlla lu ñu yàlla di tere moo xam ci wax la moo xam ci jëf mu yàlla ci nit ki nga xam ne noonu lañ ko ci képp kuy njiit mu teg gaayam yi ko te yaakaar ko mu teg leen ci siraatal mustaqim yoonu yàlla mu jublu xol bi mu leen gindee itam gindiw leen ci boppam pour jël seen ay njariñ jam yang yëpp déedéet daf leen a gindi pour du ñu jëriñoo seen jàmm yàlla yomal qiyaamati te loolu la yàlla alquran ma summa yaqula linnaasi kuunu ibaadanii min duunillaah maa kaana nekkul maa kaana jaamuwul maa kaana du yem li bachar yu nekk doomu aadama bachar dafay ñëw di firi mufrad waaye dafay ñëw itam di firi mbooloo ndaxte al aslu masdar maa kaana jaamuwul li bachar yu nekk doomu aadama an yu'tiyahu llaahu kitaaba yàlla teel ko teel a laaj tool yi jox ko téere alquran ndax am na keneen kuy doomu aadama te yàlla jox wal hikma yàlla jox ko atte mu xam li ci alquran wal nubuwata mu yëkkati ku jox ko yonent ak konent ak li mu diise te konent yamul ci al anbiya al anbiya al ulama wala sant al anbiya kon fi al ulama dañ ci dugal yàlla teral na teral na jox doon sa biir naw nga wan leen jiit wan leen yàlla di la defal teraanga yooyu nga wan leen sa bopp di leen mën a fàtte na leen yàlla bàkkar bett lay doon mbokk yi suñu demee incha allah al masaali bu suñu maam Mawlana Cheikh Hadj Abdel Aziz radiyallahu anhu ma nga fay topal ay bëy yoo xamante ne bi suñu maam Hadj Malick moo ko wax ala kulli matbuu'in dilaalatu taabi'in لما هو اجلالان جميع طاغوت الا ندعو الاتباع كي لا يتمرقلوا بما احدثوا في الدين دون سواد وتعليمهم فرض جدل السيدان بهم فلا الشيء وجدل بهم ولا بإجابته دونك انا كان يفهم ما لم يبلغ من الجهل اللي يفهمه وإلا عليك الإثم يوم القيامة سوف تكون ليس مؤمنا بعدها نوصل للبيت أنا يا بني هذا الزمان دعوتكم ليحيى الدين بالعلوم مجيد أنا دعوتكم وأنا من يا بني هذا الزمان يندم تمرد ليحيى الدين يندم الدين بالعلوم شخام خام شخام خام من إذا بجد لا سبيل إلى بني تبني لأن أجيب بسلم والي نصحكم لله laa diine jii ma leen di jox ngir yàlla doon la tax laa xayru mantalabi aw ma leen càkkute budul lool fa amru ilahi alamin xasin man moo ko ndimbal yàlla day doon seen soxla ma dalay kenn ak dëkku bu mu dëkku woon ci tax ñu wooteel yàlla ci diine ji ña ko bokkaloon jamono moo xam ñoo xam ay taalibe lañ moo xam ñoo xam ne dafa dajee jamono amaana sax ñoo xam ni ñoo ko mag dañ koo seetee li war a ndaw boo demee Fuuta di nga fa fekk borom xam-xam yu ñu jeex bu ngeen demee Kaolack nga saa yi fekk ci taxaw mbokk ñoo xam ni seetee Marus Mawlana Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu te borom xam-xam moo gën a fii borom xam-xam day fii du nangu mëneelu moo amoon ci moom waaye bu moom si Hadj Malick radiyallahu anhu borom xam-xam yëpp noonu lañ ko woon suñu maam Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu ma ngay nettali ci téere boobu nee na jëlee ci maam Cheikh Sahib Mourou Taan maam Sahib Mourou nettali Ahmed bi Muxtaar Sakho alxaaji Ahmed Muxtaar Sakho ñu ko jàngal daf ko mos a wax bis ni ko inna Cheikh Alxaaji Maalik radiyallaahu anhu laa mithla lahu wala laa mathala lahu fi asri Mawlana Cheikh Alxaaji Maalik amul kenn wala dendandoo ci jamono ahlan bi wallaahi ba léegi amul kenn wala dendandoo ndax sama borom yàlla ko jàngal baax boo xamee yàlla rek yàlla jàngal na te boo toppee téere boobu ba gis moom Seydi Hadji Malick min siralisi bii da nga gis ni dundam yëpp daf ko jaayante boppam yàlla subhanahu wa taala bañ yàlla bëgg ci moom matam mu woon bakkan di gannaaw is boobu jaayante boromam fi aalami arwaax alastu bi rabbikum loolu na sax ba ñu ko tëralee ci kanam boromam moom suñu bëggee xool Mawlana Cheikh El Hadj Malick aslaf ci njabootam nañu doxantu tuuti ci wàllu Mame Mansour radiyallahu anhu borom ñaari kaala yi borom ñaari kuus ñu bëgg leen wax borom ñaari kaala yi waaye borom ñaari kaala yi borom ñaari kuus yi bëri yéen xam nga yow ñaari kuus di zikar Dizem que eu tenho uns dentro, dentro do vídeo, respondendo meu retiro. Quando amam o Yala Palas, o Yala Al Palas de Oromã. Mamãe Sura de Abawan. Nenda com Osman, nenda de Salva. Pouco em Osman. Nahamni, تدل من اليم بسياسة وسماحة وأماني. كل تبغى تحط الله أنت جاي ba xëcc leen naxante na ak ñoom mu daanaa borom ba xëcc leen ci mu nekk ذاك ابن عثمان الذي يوجد لنا غلة من ماء خير بلد هو ابن عثمان لو خمت بنو مالك مالك جاهل مؤمن نادر بين درس bi ñàkk na lu ne ci xaal la ko may boobu tam te xeeral ko te xeeral ko di koy nee na Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu daana nee na nekk na di naxanteeg gaay di naxanteeg ñoom ba nga sëriñ sëpp maa ngi lahu fi aslihi min saani jamono nga ci gis ku ko ñaareel من يبتدع لن يقصد سيدي ويقول لك بين القصيدة ما منصور مولانا رضي الله تعالى عنه ما بيتشيخ لأن الخلق في نفسه أطوار منفعة لله بالله ذا التقسيم قاسا لأن أطوار منفعة أيام أي تنجيل الجهد للخلق من المنف في نفسه بقومه tabaaraka wa taala lillahi waaye alxuraan yooyu yëpp nag yàlla rek billahi yàlla yi dama tax yàlla tax mu di leen ko defal da ci yàlla la jëm da tax si ma séddale boobu nga xam ne ko séddale lillahi billahi ak alxuraan yooyu pasal awal di tadris yi fununa ndax nga mi léeg-léeg ma koy jàngale téere ànd ak xam-xam ak sagesse yaxaabu dul fahmi فيها نعمة فطوانك nga xam ni aji xel ko ci ku toogee ci kanam moom naan Cheikh El Hadji Malick dafay mujj gërëm ci xam-xam bi muy génne fan la jëm wa taaratan fi ahadisi nabi soo ko fekkee muy jàngale hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa tawalan fi fi taxaani léeg-léeg itam nga fekk ko diggante bartabatu muuri ifxaaku muuri jaani nekk ca téere yooyu sëñ bi مطلق على عرش الهدى وهوى سر المميت الذي قد جل معناه لأن جل من ذلك يوم من ذلك جكاتا سوبك يفرقا موي سيد الحاج مالك رضي الله عنه موي كي أفهم الدليل نيو الهدى نيو بجري جكالتي صلى الله عليه وسلم ودون قام دون يعرف كل يوم ما ودون قام داخل ما ودون كم دون في yàlla bu mu tëb yàlla li nga xam ne moom mooy jigéen ci àdduna sama bëccëg bu ne ma laa xam sama ngeen da ngay dem ñetti at su ma ko xamee woon ñu doon ñeenti at yëpp da ko koy jël yow suñu laaj maanaam kooku doy na seede ci moom ma koy wax ci mbéy parce que gudd boo xam ni parce que yàlla naa ci yàlla ci diiwaanam mu ne ba mu tari إهانة وحدودات وعقوانا فكنت منتهيا في ذاك منفردا بالله مستنجدا بالله مولانا تفضل لله بالله دارسا الحق لا يختلف كيما كنت فاصل كيما في اشتراك لله بالله اجتناعي بين تجيب جنب شجاب الجنب لأنه رضي الله عنه مولانا الشيخ عبد الملك danaa fekk diine mu laaj di jàmm fu ne wet fu ne di nekk bi nga ñëwee nga beesal fagul nga bi day nga ñu taxaw tàkk fam fii daaka ci ci defaraat diine mun fari daal ngay aji wér moo ne bi muy bind parce que dafay xam ne dañoo am seen xaaj man am na ñu fi nekk waaye waaye mun fari daal la ko billahi nga wéy yow képp ci yàlla mustanjidan lillahi moolaana ngay sàkku nañ la yàlla na la dimbal la nga bëgg a sàkku nga taxaw otam sax naa sa dara yow di xaaral ni yaa ngay waat nit di leen xëcc pour ñu dem sa borom mi leen bind li nga jëndaanam ñu naan wafaay moo faana ngir yàlla jégale bis bëcc لكن في محل الجاهلين غطى وصار intaana yàlla yoon nit ñu jubbal ñu dem si ci yàlla waaye ñoom ñu ngi lakk ci géej gu réer tax nit ci ji lool ba ñàkk ku mu yàgg ci géej gi ne ko géej gu lëndëm ba ñu mun ci mel ni ay géej yu nekk ci géej te ñu yëngal ko waaye am ñu ñu jëm laay bu mu xalaat sama jaarati jéem ñoo sàkku ci ku daj ci leen loolu nekk ñi la gis sax dañoo jàpp ni da ngaa sax ñi ñi nga xam ne dañ laa gis te nekk ay dof dañuy jàpp ni càggay dara ndax baax ko wala bu dofa bon lan fa mu xam faafu ànd jéggal leen mustafir lahum jéggal leen te jéggalu leen wa shaakirum fil amri di sa tëj di sóolal ñoom loolu la man sama albaani radiallahu anhu nekk woon ak ay jamootam moom amoon taal bi jamootam Tuubaa yu baax mbokk mbokk yi su ko doon topp ba ëllëg du jeex waaye amatahu bi siyaasaati bi am talaba surtout aali mel ko li ñaan ko adlaana ma ngay dem ca fas yi dara di wax moo daan Cheikh El Hadj Malick naka la yenn gaal naka la taxawale zawaaya ba nga xamante ni bii ña daan naan sàngara tap sax fi ne seen jotaay naan sàngara dina ñoom mu soppi ko def ko àtt jàkkale te daal génn ko dim def ko wasifa ak qiyaamu lay mbokk yi loolu mooy génn na ci ay seet yoo xam ne dëgg bi Mawlaana Cheikh Mouhamed Laali radiyallahu anhu def na ko ci man Seydi El Hadji Malick déedéet yemu ci dafa dem sax ba jël gaa yi nga xam ne ñoo toppoon man Seydi El Hadji Malick nee na yow mi nga xam ne yaay wër te bëgg foo dem kër dàq nii nee na demal seet ci bu moom la defal la làmp ci moom mbokk yi bu moom la defal la làmp ci moom mbokk yi lii mooy li suñu way jur yu baax yi santoon su manqué suñu doyal yi doyal yi doomu aadama su manqué ci seen maafa ak seen lammi هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين